porque la educación no es exclusividad de la escuela. Proponemos trabajar desde el ayuntamiento actividades y eventos para toda la ciudadanía, para todos los coinos y coinas. Una programación con alto contenido informativo y formativo. Y además promover una sectorización de la educación más justa. La escuela no puede ser un lugar de discriminación social, sino un lugar común e integrador. Escuela pública de todos y todas, para, todas, todos. Y todos.